nos han inculcado, digamos, o que hemos heredado de tradiciones antiguas, que es que los genitales femeninos huelen mal. Curiosamente no se habla nunca, ningún tío me pregunta sobre su olor corporal. Normalmente si me pregunta un hombre sobre el olor de los genitales es sobre tema femenino, y mucho las mujeres, yo. Y claro, eh, yo siempre digo, claro, me repito más que el ajo, pero cuando hago estas cosas y hago, yo qué sé, contesto a la gente que me, escribe, la consulta o hago, digo, vamos a ver, los genitales huelen, tanto los masculinos como los femeninos.